原始在注面，我们现在学习的这些是第一个关键是四关键的第一个关键认识，主的关键，认识有错，说法要自信。 自信，是长哦，我们五十一万，哦，多赞！长的，乐观面，看在这里，啊，法要自信，要自信，继续执着，执着，执着。要自信，这个执着有了以后。 正根本的烦恼、痛苦的根在这里，难是非常之难的，原因是我们五实以来习惯在有自信、缺乏有自信。像在破这个的时候，心里面非常不舒服的，缺乏无自信不是吗？像那个外道和又不究 维自秩序吧，一样的，心里面非常不安。那这是通道诸法的正相的，大圣之识。才知道诸法有自信的长远这种第二句再说哦。 就龙面，是西哦，面这个细路这种我质，你看这个细路呀，西的筋。 自信，不变故，自信不变的能断。诸法若有，少自信。不是少自信，非常大的自信，的执着，的。第三句。再说。 那我们现在学习中国人要说的这个自信，记住，期货，不可逆，有自信的话，先做这种不能的。好，这个解释。 无自信分散。我们务实年来啊，缺少有自信的场面，有自信的场面。一下子物质，物质性说的少，物质性的断炼我们都在断炼的，心里面根本不舒服。住房，物质性说的少，都在二点，我们学习中国。 说我不自信。我们先聊无自信时，静还是要静，是吗？是谁的静？ 现在抉择巨兽我知道吧，先有抉择巨兽我知道进。哦，要抉择巨兽我知道，锁眼进，对不对？不是，锁眼进有的，锁眼进没有。 我说，我自己，我说，我说是。 三、一、四，开始想象它的状弱幻之力，了以后，什么都没有。 绝北四种关键二，是，多大的角度，过之正见。这个正见。 相信，说明第三行第四关键。那我们读到过去，啊，读到正见，要反复开始管骨性的方式是四种关键的方式来管骨性。第五行，注重粉丝。 四方注间一具备四种关节和平通道，我都角落或者前。看，再一个是注重分四，四一个，那另一个什么？ 第一个，第五行，大家看啊，第一，了解，突破的关键，哦，四关键里面最重要的是，第一个关键，了解，突破，这个突破。 不认识的话，我们后后面的中光、五印等等来对的。 呃，其他的房呢，八万四千里面，全部是库房的房。我们这里树的那个什么，枝枝叶有多少？八万四千，就是根，是巨多枝那我们现在轮回更是？ 那我们断这个举手舞之，先要准备什么？第一个关键马上说出来可以吗？谁都不说。我们先要准备，我们认识了，他是轮回的根，破他的话，他无悔的对境，是哪一个？呀，有一个都不说。 他是错误的心嘛，他是颠倒的心嘛。我们有一个颠倒的心的话，一直误会，一直误会，生种种的烦恼嘛。这个知道吗？一个坏人当做好好人，然后当朋友，完蛋了，出种种的问题的时候，一直生烦恼，一直生烦恼，有没有？没有认识那个真相的。为什么要认识真相？他是错误的心，他是怎么来的？他误会的有一个对劲。 是谁？对，就是什么？先在我们认识的第一个叫什么？现在我们认识的第一个叫什么？ 谁先？啊，这个对劲，讲出来，啊，写个错报，这个错报是谁的错报？啊，他的错报。啊，这个没有的同学举手。 就是，大家都一样的，对不对？那破它的话，先要认识什么？认识错报。这个错报是有还是没有？有的同学举手。它是增义出来的，对不对？ 自己质疑，自己怀疑。有时候说这个叫“正义之进。正义进。我们学中国的。 这个不认识，没办法解决，弄们都可以。佛陀一切说法是杜众生，对不对？杜众生，呃，什么东西呢？ 发型是什么？不要，不要想，不要想，像咱们学习的是什么？ 没办法，没办法解脱。第一句，诸佛非水性这个多半说的是，我们印度有很多的外道，他们去恒河里面去洗澡这些的话，这个洗成罪。佛陀说不能。一个，第二句，非水出诸之苦，佛陀力量这么大。 重视的苦，出了，怎么解决？第三局，非自证与欲者，或得大成就的阵地，不到十地，没办法提出手。唯一解决出手的方法。 这个具身无知是我们有的，这个突破是，本来是没有的，我们正义出来的。我们该认识的空性没有认识，法性，刚才这里说的法性。好，具身无知的，带着紧，空性，读到空性，真正的认识，正义的东西。 是没有的，这个认识的话，我们认识了这个他它自然会灭的。误会的对，就没有这个误会的心也会变的。呃，以前我比喻过，做了几次比喻，你家里的一个东西丢了，你怀疑一个仆人。 你常常怀疑他，怀疑他，但是过了一段时间以后，其他一个地方出现了，在你怀不怀疑那个那个仆人，一模一样的道理，他不懂真相，然后增疑，那我们也想解读。 解决烦恼，烦恼的根是什么？就是物质。它解决的话，把世上八万四千的枝枝叶叶，不表不的。我们这样谈，一点点清楚没有？啊，解决烦恼的方法是真的：说正向来解决的，没办法，非受苦，不是苦，我们的苦。 佛陀也度众生的方法，众生解脱的方法，都是说空性。你们儒学经的第九品的第一个颂，我们背过道的，此前主要物佛便。 然后，很多班是没有的，但是我想发呀，发一发。你真正想去做，你要学过去。好，再重新看看，三百二十。 净意志，助治者，助治者说的是佛陀以下的中国的大陆史，抉择正是意识，正是意，刚才说法性空性，正是意，都是一样。我们有抉择正是意识，b E。 众多，教育过程，什么教育？三藏里面的论藏，论藏里面，了义和不了义两个。了义经，此乃有关键。若为了之，切知所知，或为。 五火空，大家写之旁边写一个锯齿五字，写之，电道之一，上面写了个电道之，电道之，锯齿五字，倒数第五行的上面写之，看到没有？ 最是我知的单只金，单只金，无和空，他是怎么制着的？就是我知，有有，对镜的那个我，要自信要自强，这样制作。现在我们破的是最是我知的单只金，要我们学习。 众多的教义才能解决，就是我知道的这几点，造不能知故我故而如此行。运作好的硬件极为重要。我们认识错过的时候，啊，到处留痕，啊，写至所知之过。 什么时候认识？你什么时候认识错误？这个不认识。 断除无明，我们大家都想断那个无明，对不对？我们学佛、究竟的目的就是这一个，大家都想。需求得到我坚持，愿意；若欲断除我知；必须破除我知。 单支金，单支金在哪里？哪一个是单支金？就是我知的对金，现在我们真正破的对金，这个是单支金。那我们。 破除个你的这个所有权。破除所有权有什么不对？ 认识了现在，不认识的是双眼所双眼没有认识。正义的党有有有，然后生气，我知我知，是种种烦恼。你们有没有听过“异性三观”？听过没有？听过的同学举个手。这个名字“异性三观”。 啊，没关系，谢谢。一行三关的，一依据是哪一个？我记不记得？啊，这这是大是一考中鼠对不对？啊，老鼠的哪一个？好，没关系，我们一起学习。嗯，有三个两送，五个，六十七，第七个送。 哦，啊，你现在稍了，这里去，一休三光。哎，呃，一休三光，这个的一举，重因缘生，重缘起生法。我说，其实空，因为是讲一时中道义。这里面说了，一休三观。 异性说的，那个性是哪一个性？没关系，我们讨论异性三观的，异性，你其他一个颜色了。异性的性上面，马上来。一个，理智，理智，那三观，你？ 空、价重我们这个书里面，我说即是无，指的是我说即的空，空和无是一个道理。空啊，第三句里面，意味是假命，说的是假，空、价重的假，然后一是重道一，说的重，这一个送里面说了。 空加重，你空口别缺个好号。里面写一个，所关职，进。嗯，二家，写一个，能关，能关无名之心，重。 正成，正成，再写一个这样的。啊，这里再写一个异性三观。这里写个异性三尺，啊，这个理智，异性三观的性理智，我们现在观察。 观察，异性，观察三种三种方式来要观察。这个理智，我随便做个比喻啊。一个开车的人，他开车的时候，一方面要看路，一方面可以打电话，一方面可以喝水。 别说，一边开车一边说话，这三个一起可不可以？一边开车走，可以的，很多人这样做，一边开车说，一边说话，一边喝水，可以吗？呃，有些地方法律是不可以，新加坡不可以。嗯，他们不敢接电话的。好，那我们。 这个控，理智，我们的理智，像断这的，就是我知的手。要控那个搓包，正义的劲要控，这个控了以后，要抉择一个东西，奖励里的我要不要抉择？要不要？ 没有的话，变成断空了。我们这个不能抉择，愿冤所愿之主，不能抉择你那个婚。 断了，就造了一个苦。但是同时，不能抉择，名言亦有误了。假面阿里的我，假面阿里的我要不要抉择？这个不能抉择，我们的苦变成了名言亦误的断点，都在那个断点，更可怕了。 以前还可以，保证两点，多个断变，多二曲的音。学中国的时候，不能找出一曲三挂。第三句，一位是，假名，一位是假名，五五五，第三句。哦，一个是长点，这个。 我们五十以来都在长篇，啊，在学习这个方面，第士石油类长篇，先找同学啊，原理长篇和断篇，然后再抉择什么，重道，第四句，第四句，因为。 共到一这时候才疫一才过来一情才过去我们第一步学的时候就先读一下没有听过的同学这都选择的是这个电脑 三观来看，就把它真相看出来，三观的方式来看，看出真相。嗯，你这里写一个，提醒的提。 写不出来。啊，这里写个像。对。这里写个作用。很多同学迷迷糊糊的，没关系的。佛法里面最深。 光，像是这样。没听过。听过没有学过？听过没有学过？这不是矛盾吗？听就是是的的意思。认识了，我没有听过。听是听，是一心三观，这个名，解释。没有解释的话，听干什么？ <laughs> 这些资料，依据刚才我说中低、关四 D 题，四 D、四 D、四 D，大家知道对不对？是吧？哇，好，现在都有听过，没人学过， <laughs> 有很多好 格局，都是不重要。然后解决的问题是，烦恼的根就是这个罐子什么三观？放什么还有下面一个双。 这就不说们的了，顺便说说而已。控价中暑的时候，我们的理智换了静的时候，只有一个空抉择，不抉择。讲明面案例我是要的，做商业而已。 除了什么都没有，这样说的很多，要小心。空降，然后重，重的作用。 다음에 아까 죽던데. 나 나베. 七辛苦，假是什么？假名案例，诸法是假名案例的。道是什么？诸道。空假诸，一心三观。老师，三字是什么？一三是吗？对。 定要这三种方式，啊，根据大家认识了，对不对？农书的中农、中农低级品，放次低级四次大小正公度的，学大正的同学，不可以放。小程要大正的，没有小正怎么打？ 小镇的基础上，才有的大城。呃，有些人说，现在的电脑上，跑到初装法路的时候可以吃肉，这样说了很多，这是中成的根基来说的。然后二战法路的时候不可以吃，这样说的人是一个人，但是你不懂得分析。 疗愈和不疗愈，这些的差别不多，有矛盾的佛法里面不可以出现矛盾的，没有矛盾的，有一点相悖的地方，不是佛法，不可以出现这样。好，今天我们学的最关键的，第一个说破，就是，要认识异性三观。啊，这个。 学了以后会去思维，苦观、假观、众观、三光的决策的，必须有三观，最后。 我们背过了，对不对？如被破除，与轮回中束缚友情之根本是什么？马上说，句是我这影响。啊，意思是，我们之前冥想还没有熟。轮回中束缚友情。 杠杆是什么？你要掀的话，旁边切。书我们呃，修行的工具。尺子法，依靠它，我们要得到里面的方法。我们要通过空性的工具，工具。 不是真正的修行。说说，这个根本旁边写一个“是，我知道。写字是什么？什么？什么电脑？呀呀呀！他的旁边写一个，这个这个这个这个这个。 苏富有情之根本和根本显质，根本和显质是一样的，根本显质，根本无名，根本显质，一样的。显质之净，这个是什么？这个净是哪里的净？ 现在认识书报的书一定要每个同学都要认识这个，啊。写字之劲，哪一个劲？对，单着进，把这个三百二十一页倒数第二行看看，必须破除，我知道，什么？单着进。 学中国的同学，我们第一个考的是这个。每一个同学，我们这里来的，所有的同学都要知道。三二幺，倒数第三行最下面看看，若雨端哭我知。我们大家都想的是，泪苦得了，哭得更远是，我知。必须破除我知的单程机。 质量就没有九分，一定要背起来，多多念。我们先要靠这个文字，文字有了以后，按照文字的内容，想、想、思维、思维、观察。真正的佛法里面，三量四种道理的观察的，显宗密宗里面最深的、最难的，就是这个中观。 真正的参加民族的主权，没有这个中国政权的学习和概念，你没有民族的发起。第一个，第二个是菩提心。啊，好，现在开始灌中国，灌向中国的方法，三百二十一，倒数。第。 若为破除，与轮回中所复有尽之根，写之所知之经二孝第一，这个孝说的是观修。没学过的同学要听话，书上写观修。观想空性，观想空性，这个修是观想的意思。前面说嘛，知修，现在是观修。 观修的方式是，啊，居士我知，啊，淡者静，破除的意义要管，这个是管控性的方式。呃，这一行善于从文说打了记号，对不对？我也打过的同学打记号。啊，管控性的方式就是这样，啊。 我没有，什么都没有，控控控，不是这样管的。我们要按照祖师大的管控性方式。这个下面也说：遵循所需气欲生之意，然全不能松开保持。想走了吗？ 万事孝都要松海，我知，这个我知是上一次我们写了所送，对不对？你们说上三二二，第一行有没有写？呃，松海旁边写了什么？朗诵没有写的同学一定要写。 松海旁边写一个朗诵，我之旁边写一个什么？索诵。这个朗诵是，我们学的中国，中国是朗诵。松海是，松海巨石五尺。方法是对峙法，对峙法说的是这个。整个中国是，朗诵对峙的。 然后我只是草书，动书，的根，烦恼的根。以后自己有空的时候，像这个三二幺上面写一个，嗯，秀空性的观空性的方法可以写写。 啊，这个管控型的方法，你们写在那个倒数第一行的上面。以后自己啊，我现在要管控型，这样一项来说，啊，管的方法，管控型的方法。哦，这里最清楚。